Jeg skal vise hvordan du kan eh, lage egne kommandoer eller snarveier for symboler i formelverktøyet i OneNote. Det samme formelverktøyet finner man også i Word og i PowerPoint. Eh, de kommandoene du legger til selv, de blir felles for de tre programmene, sånn at eh, når du legger det til i OneNote, så kan du også bruke det i Word. Det første vi gjør er å sette inn en formel med det symbolet vi ønsker å lage en kommando for. Så da starter jeg en formel, Eh, la oss nå si at jeg skal legge til en kommando for likevektspilen som vi bruker i kjemi. Eh, denne finnes ikke som symbol i noen skrifttyper, og vi trenger å skrive det som en formel. Da går jeg opp på den menyen som eh, kom opp nå med formelverktøyet, på området med symboler. Den doble pilen nederst utvider menyen, og så finnes det en liten pil her oppe som gjør at jeg kan bytte hvilke symboler jeg ser etter. Nå er jeg ute etter en pil, og ser her blant alle de pilene som dukker opp, og leter da etter den vi bruker til likevektsreaksjoner, som jeg finner her. Da har jeg symbolet i teksten min. Eh, så nå markerer jeg det symbolet, og kopierer det, Ctrl-C. Og så må jeg finne ut i menyen hvor jeg skal legge til kommandoen. Da går jeg på Fil, alternativer, korrektur og alternativer for autokorrektur. Under autokorrektur så finner vi også matematisk autokorrektur, og det er det som gjøres i formlene. Nå skal jeg lage meg en kommando. Eh, alle kommandoer de starter med en backslash. Det er den knappen som er rett på siden av tilbake-tasten. Og da kaller jeg den rett og slett for likevekt. Så limer jeg inn det symbolet som er klippet ut fra teksten min i sted. Så nå har jeg skrevet inn kommandoen min, hva jeg skal skrive for å få dette symbolet, og jeg har limt inn symbolet som jeg ønsker skal komme frem. Trykker legg til og OK. Når jeg nå starter en ny formel, så kan jeg skrive kommandoen, og i det jeg trykker mellomrom, så får jeg inn symbolet jeg har lagt til.